Hi guys, good morning. My name is Nikhil Dikshit and welcome to my channel. Today we are at Scrumptious, a cafe in Warsaw Yari Road. I've heard they have amazing breakfast. Let's see the menu and check it out. Come, let's go. Come. Okay, now we have cheese omelette with brown bread and butter, hash brown and grilled tomato. Mmm, wow. Cafe की ना आउटडोर सेटिंग भी है लेकिन अंदर बैठने का मजा कुछ और ही है, पता है बाद उनके पास मॉल आ गया मुंबई के जो डब्बा वाला है जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है मतलब मुंबई के बाहर जितना हाँ। अच्छे से मैंने उसको डिस्क्राइब किया काली पीली टैक्सी बैंड्रा वाली सीलिंग और gateway of India Oberoi hotel सब कुछ है यार ऑटो एवरीथिंग पूरी मुंबई उन्होंने पूरी वॉल पे कवर कर दिया ओके सो नाश्ता हो गया एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड अब बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है हम परफेक्टली इतना अगर आप पहले स्क्रमशस कैफे आए हो तो please write down in the comments आपकी फेवरेट डिश कौन सी और अगर नहीं आए हो तो प्लीज का एंड अब आपको पता है कि आपको क्या ट्राई करना है uh, उसके अलावा keep watching and I will see you soon with lunch और डिनर ठीक है बाय